こんにちは、粟田洋介です。今日はこの水彩色鉛筆で絵を描いていきます。この間秋葉原で待ち合わせをしてその時駐車場があるからヨドバシカメラで待ち合わせをしましたやっぱり都心の駐車場は高いですね5000円以上買い物して1時間無料になるということで 36色の色鉛筆を買ってしまいました48色とかっていうのも欲しかったんですけど、まあ、36あればいいかなって2段になっててこんな感じでいろんな色が入っていますでもその待ち合わせは私が早く行き過ぎたので1万円買い物をして2時間ということだったので結局駐車場代を少し払うことになりましたがでもこんな色鉛筆を買うきっかけになったので良かったと思います 色鉛筆の他に水彩絵の具を混ぜながら描いていこうと思います。 なんかここまで描いたんですけど、この両手が目になるって感じが分かりましたね。ここは目玉にします。私は結構1960年代のポップな感じのサイケデリックな絵ってあるじゃないですか。そういうのがすごい好きで、別の作品にも結構そういうものから影響されて描いたりしてるんですけど、なんか目玉とか でっかい口とか、そういうの、 <laughs> なんかそういうのは避けてたんですけど、これ YouTube で好き勝手に書いてるものなので、ちょっと1960年代のポップな感じをイメージして、ちょっと目玉とか口とか、そういうのが出てくるような絵にしていこうと思います。 ここまでは色鉛筆だけで描いたんですが続きは水彩絵の具も使っていこうと思います もうちょっと線が濃い方がいいと思ったので線をちょっとなぞって線を濃くしていきます紙の乾いたところと濡れているところで描くので鉛筆の感じが全然違いますで乾いたところで仕上げの線という感じで描いてみます線がね濡れると薄くなるんでね私は線がはっきりした絵が好きなのでこんな感じでいきますはいでは絵が完成しました これはゾウさんの飲み物というタイトルです。この色鉛筆、濡れたところに書くとこんな線になるし、乾いたところに書くと普通の色鉛筆みたいになるし、色によっては濃い色なのにこうやって濃く出なかったりとか、いろいろあります。で、なんか水彩絵の具も混ぜることによって、結構濃い色が出たりとか、水彩絵の具の良さと色鉛筆の良さを両方持ったこの色鉛筆ですね、これは。面白いです。